Hola amigos de YouTube, que estamos unidos en el canal del nuevo Survivor, un nuevo ser de Survivor. Uy, lo quiero por eso. Hay un nuevo Survivor, sí, un nuevo Survivor, esto es un mundo, una nueva serie Survivor, pero con más gente y tenemos que conseguir todo para hacer el mejor y así hasta que llegue la serie y ya, hasta que haya y esto. Todo eso, eh, subiré videos de esto, ajá. Entonces seguimos esto de Crisis y Barres, intento hablar de todo, de retos y madera, hasta como el comienzo de un nuevo Saiyan, el comienzo de un nuevo, el comienzo de un nuevo, Está, no me la han encantado, ¿no? Eh, ay, sí, sí, sí, sí, sí. un poquito, ay, eh. bueno, sí, no sé si...

Bueno, vamos a buscar otro paquete para incorporar comida, por supuesto, y de madera, y de quitarlo sin... Cuidado, esperar. No, no tengo aquí. Quitamos las cosas. Eh... El. Y ya me quedé sin comida. Vamos de nuevo, vamos con el estado. Sí, como lo están, lo están, al no tiempo. Uy, no se mire. Yo sé el spawn completamente de spawn, el spawn. A veces yo a escapar la vista, juego del hambre, pero yo quise jugar cultivar, me encanta jugar de todo juego. Uy, eh, ¿dónde están cuando? Uy, un video. Se necesita. ¿Dónde está cuando? Bueno, más ver que sí, a está la cabeza de Vamos a un ratito porque el, el, digo, el que no bien está Entonces, corre más. No, no no, no, no, No, no, no, no. No, está bien Chile. No solo está esto. Y sí, ya tenemos Chile. Chile. Tomamos una de velocidad, no me importa mucho, pero sí no importa la... yo no importa de los que y me tengo que no, no, no, no vamos a seguir por aquí, vamos a seguir por aquí. Sí, sí, no sabía que había un usuario, sabía esto. Y, tenía que ponerlo correctamente porque si no lo pongo, uy, No, no, No, correr hoy, voy bien rápido. Pero no puedo ir así tan rápido como Superman. Ah, sí, sí puedo ir como Superman. Necesito... Eh, eh, un árbol, árbol, árbol, árbol. Sí, sí, sí, sí. No. Eh, venga, pichón. Vamos a correr, correr un poquito. Uy, madre, madera, madera. Ay, ah, tío, pero. Cuando falta la madera, agarra la cuello. ¿Lleva alguna vida? pero para conseguir, para ganar no no sé si hay eventos, cuando hay eventos de... está, ¿dónde está. Uy, aquí la minería? está la minería? Ah,

chạy thành thành đó ở phía đằng sau ở phía cùng tay tôi ở trên mốt kéo ờ thì mốt nó bây giờ thì các bạn ờ kéo thì kéo thì là ờ lớn tốt thì lớn tốt Estoy aquí, estoy aquí. Bueno, pero que soy lo evento Y si como yo evento no, no sé, el evento, que quiero el evento para los suscriptores. Eh, un saludo para Miguel, un saludo para Alberto, un saludo para Kira, un saludo para Elezona. Un saludo para Alberto, Isaí, Alberto, y creo que está haciendo el evento, entonces Tomás Gamel Pro y Alejandro, y Alejandro. Alejandro, Alejandro, que no me falta, que no me falta, gracias, que no me Y Promine Gamel, un saludo para todos los que están aquí. Y también es con el evento, ¿cuál es el evento? Haciendo, como una cosa que compré, dime, tío, dime. Mm. Pero, ¿cuál es el sí? Bueno, vamos a hacer este, este idéntico y después terminamos y ya, terminamos el directo. Directo. Y las preguntas, no, Esperemos. Esperemos a que. Déjame que hacer caso, tío. ¿Qué es lo que te tira, ahorita tira, tira, tira. Un saludo para tira, tira, la tarea. Tira, un saludo que te mando. Sí, sí. Eh, llama Pablo. Eh, sí, se llama Pablo. Sí. No, yo creo que yo encontré. Yo...

aquí, yo estoy aquí, aquí, aquí, aquí, Estoy, estoy. Toma, a bueno, tenemos este evento, eventito, eventito. ¿Cómo se llama los campamentos? Bueno, hacemos una mini transición hasta que los, los casi están una bueno, una meditación y ya volvemos. Y aquí volvemos, aquí volvemos que ya van a dar los premios. Los premios. Tío, tío, tío. Dame. me todos, Dame. Eh, programar. Ah, ya tenemos el eh, premio que no sé si gané, pero que

Bueno, pero quiero comida, tío, quiero comida, No Creo que ya terminó el evento y espero que haya gustado este episodio, que le dan like, comentar, suscribirse, me ayudaron mucho, hasta la próxima, adiós, los quiero mucho, chao, chao, chao, chao, chao, espero que me en youtuber estaría muy celebrado. Me gustaría mucho ser en una serie, no, en un, en un que digo, no en una serie. Bueno, espero que les haya gustado esta serie, que es como una miniserie de Survivor capítulo 1 de Re, del comienzo de Espero que les guste. Chao, hasta la próxima.